Saluton, bonan matenon. Mi ne estas hejme, mi devas labori kiel ĉiam kaj do mi al al mia labora ĉambro kaj restu cum mi. Poste mi uh, donos al vi la duan parton de nia fulmo kurso pri adpozicia e grammaticoi do la dua parto ne signifas che gi estas la lasta fakte minestias kiom da partoi estos bezonatai por clarigi la bazo sed se vi chatas tion mi faros kai al mi per kelka i privata i che io tre a do mi mi daure clarigos mian an rezulton. resulton de mia esploro. Kai ja, mi volas danki uh, la multa in homoin relative multa in sed multa in la mia esperto qui donis privata in reago in facte pri la videoserio che kai reago estis tutte malbitai analogai mi ech ricevis aud casedon Ciu veret cortusis min, cae tio estis tiel privata, cae mi ne endiros alian, alian eh, detalon per tio. Sed, coram dankon. Eh, la facto che vi reagas, vere, proximigas, vin al mi, cae mi ege chatas tion, chategas. Cae do daure faru tion, ni restu cune, ecce, se ne fisiche spirite morale esperante home dankon kai gis poste bonvenon alla dua parto de la fulmo curso pri adposizie grammaticoi hierau mi vidis che mi estas linguisto mia fako estas linguistiko kai duono de miai esplor interessoi ne rilatas al adpositiae grammaticoi. Ni vidu la lian duono. Adpositiae uh, eh, grammaticoi havas du fontoi. Unue, prima alian. uno formala linguistico kai estas kai kai gravai autoro i pritio do ni iru lau ordo cronologia eh, do tra tempo la play grava origine estis la laboro fare de Lucien Tenier, Franzo, struttura sintaxo estas la accento Lucien Tenier struttura sintaxo kio aperis en la Franza en 1959 tio estas la libro tio libro estas post la for aperis post la forpasso del autoro simile al caso della fama corso de Ferdinand de Saussure do ci tie oni havas multa in pri la maniero strukturi prescribi formale la strukturon de lingvoi tamen pro la facto che tio estas ni diru puslo farite farita el notoi not caieroi de la studentoi de la professoro Tenier la resulto nestas tute cohera l'aula vi punto de constru iva gran uh, eh, matematico ti vesas la duo fondo con stru iva matematico pretio du pretio du dua fonto mi parolos morgau do ni finu post tio la dua fonto estas ne vi diro che tio estas ja o assesti iu sense derivita de formale linguistico cogna linguistico cogna linguistico consideras la lingvon lau la puncto de la rilato e con la funzio de la cervo ca e generale de la uh, cogna sistemo de la homa spezio do ancao considerante eh, ancao la fisica in uh, eh, limoin de homoi kai a parte grave la nomo estas compreneble mi perdis la justan justan folion char mi estas forge se ma sam kiel signoro obra nur mi accidentu povas compreni do ja yeah. langaker usonano li en condukis Fundamentam distinguan au distingivan, ebbe ehm, – conceptum, kiu estas la conceptum, esas – no, ni vidus tion, esas tro. Do, la, ni diru, la baso de la concepto estas cogna tra iet historio se tion ni vidos poste en la postai partoi de ci tiu fulmo curso ciu eble fulmo curso eble ne estos fulmo estos mal fulmo curso mi essias cai <clears throat> punto 1.3, eh, punto tri ciu vi vidas ci tie yes 1.3, punto tri perdono questa salto estas la concepto pri grammatica grammaticae categorioi de la famega Benjamin Worth en presca o forgesata fac articolo publicigita en 1900 quardec kai uh, Benjamin Worf estas fama pro la tiel nomata Sapir-Whorf hipotezo ki un existis cia Worf havis ideoin in compare alla ideo de uh, lia maestro Sapir Fakte Worf estis granda malamiko de Esperanto dum Sapir subtenis la ideon de mondo lingvo interparentese, cai sur la ideo del cogna linguistico cae de struttura sintaxo laboris mia mentoro. Do Fabrizio Pennacchietti. Fabrizio Angelo Pennacchietti. Universitato de Torino. Kai mi salutas nin, cia eble dividos in saluton Fabrizio. Fabrizio Pennachietti, Fabrizio Angelo Pennachietti, estas emerita professoro, che li estis professoro pri semidistico, Do, tio esas la parto de lingvistico pri linguoi semidae, exemple la araba, la hebrea, cae alia lingue de tiu appartenantai al tiu linguo familio. Cae li laboris multe pri la maniero trovi classificon de prepositioi postpositioi adpositioi la maniero lau kiu oni ne oni fakte mi kai marco benini la matematikisto kiu kun autoris la volumon vidu federico gobbo kai marco benini tiu maniero kiel mi diris tiu un manieron ni vidos en la venontai parto do hodiau la grava afero estas che ad positiae grammaticoi ne fontas el nenio, sed ili fontas el du. Mi diru um, du uh, conaroi, sciaroi, scienzoi, se vi volas, uno estas formal linguistico, cae la lia estas construigo matematico, kai ankao ni povas diri ke citiu combino estas tute nova do combini formala in iloin con non tempai matematicai iloi donis grandan solidon kai robustetson alla teorio. Do, ni besonis citium teorion, char nenio alia faris, similan aferon antaue, la plei fama intiru aliro al lingvoi scienz fit estas farita fare de Chomsky, Noam Chomsky, kai li definis la hierarchion de formalai linguagioi kiu tute bonas fakte lau pli malnova matematica baso kai tio lau mia interpreto tio ne sufficias por accurate prescribi la lingua in fenomeno in qui in mi desiras prescribi do se iu aliae multae multa i facte linguisto e tutte contentas per la aliro de chomsky bone por ili la mondo esa sufficie granda mi estas malbatalema. batalema Do, mi faris, mi fossis mian sulcon. Ciu iu sequis nin? Ni vidos en la venontai partoi carei. Do, tancom provia via attento. Do, mi alvenis ie la fino de citio episodio almeno la la eh, parola en havo ni balda o donos la parolon alla musico kai mi volas montri al vi che mi havas te pauson per tasso della università di Amsterdam mem compreneble kai mi pausos antao uno el mia i play chatatai uh, eh, eh, trinkejoi en la urbo ki uno mijas caffè il momento compreneble itala nomo ca itala stilo sed uh, ni diru ital amsterdam stilo do la combino de la play bono de la du mondoi do carai gis morgau kai momento ha mi besonas almeno unu manon liberan por fari tion. Don namaste un alviciui, cae gis morgo. en Vergeet niet anderhalve meter afstand te houden van elkaar, ook bij het in- en uitstappen van de trein.